HBW 的空气全推把终于出了啊！这是整个地球、全世界都没有人做过的产品，空气全推把，灵感来自于我们的空气手把，因为很多教练拿它扶儿童女孩的扫踢，觉得没问题，所以延展一个想法，为什么不可以做一个空气全腿把呢？空气脚把都可以，所以我们通过半年的生产，终于做好了。它的效果，你的爱好者踢不疼，而且声音大，非常有成就感。扶把的人，哪怕接受再大的重量。 你的震感真的减缓很多，它比常规没有气槽的减震效果要好很多，非常的多。所以很多教练一天你要上十二节的课，你非常的累，但是拿这个把它又轻又减震效果好，你的学员踢着又爽又开心，是你的选择。我介绍一下这个空气气囊，它挖了三厘米深的气槽，是不规则形状，而且在表面附了一层四毫米的热熔减震片，非常有效的把力导入这个空气气槽，感觉就是非常的爽。当然，很多朋友认为啊，说这是空气填的，它不。 不只是它只有一小层三厘米才是空气气槽，而且是不规则形状的。但其他地方我们大概有五六层的填充，非常的饱满。还有这个把看在抓握的地方，它一个抓握球，这个球不是一个小小的网球，而是一个大桃子这种感觉，非常的饱满，整个把你的手都充满了，所以你握着非常的轻松舒服。而且你看手指的保护套，这个地方我们做的比较长，对方打拳打空把你的手指戳伤，对吧？一开始我们会做一个保护帽的设计，为什么？它就是为了保护你的。 手指，但这次我们把手指的位置加长，效果就更好了，透气啊！教练的手它不会那么容易就凹臭了。看小臂的位置的锁定带，我们做的非常好啊！这个地方你看，完全跟你的肌肉贴合。你看，因为人体的肌肉是从这个地方粗到这地方细。 但是很多厂家实际做的呀，这个效果不好，它做的是翘起来的，你看到了吗？所以我们故意把这条线做的短一些，这条线做的长一些，让它往下去压，跟你的肌肉完全贴合，就这种效果，所以扶着稳定性就非常的强。看手腕的地方，梯形减震效果特别好，给你提供稳定性。美军专用魔术贴，还有的是弧形。 这款装备三个颜色，我们特别推荐蓝色，因为我们的品牌色，而且这个颜色真的特别高级。你在你的管理服把，你就是最靓的仔。我建议，凡是使用过我们空气手把的朋友，你知道那个东西有多震撼，你真的尝试尝试我们的空气圈推把。如果朋友你是希望通过踢这个脚把练习骨密度啊，我这个把真的不推荐啊。为什么？因为这是我认为更多是爱好者踢着特别爽，好多人已经退役了，运动员不比赛了，我就要踢着爽了，把的也要轻松啊，就这种感觉，你。 选它就对了。但如果你需要硬度加强，让你的腿变得更强壮，骨密度，对吧？伴随一点疼痛，它不是这一款，是另外一款。我希望大家能喜欢这款。很多教练我知道你们需要。